პროექტის გახდი გადაწყვეტილების მიმყები ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მიზანი გახდათ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვალობის გაზრდა ინოვაციურ ტექნოლოგიების დანერგვის გზითა და მოქალაქეთა ჩართულობის დონის ამაღლებით. პროექტი მოიცავდა ძალიან ბევრ აქტიობას, მათგან გამოვარჩევდით ყველაზე დიდი ინოვაცია საქართველოში, რომელიც არც არ განხორციელებულა, ეს არის ინფობოქსები, ბოქსები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მოსახლეობას მიიღოს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ ყველანაირ აქტივ პროექტის შესახებ, ასევე მუნიციპალური სერვისის შესახებ და ასევე საშუალება აქვს უპასუხოს მარტივ კითხვებს მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. ასევე ამ ყუთს აქვს წვდომა ინტერნეტთან. დრაც ძალიან კარგია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის, რადგან ჩვენი მუნიციპალიტეტი მაგამთიანი და ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულს არ აქვს ცნობა ინტერნეტზე. ასევე გამოვარჩევდი იმას, რომ საჯარო მოხელეებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ პროექტში, მათ ჩაუტარდათ ტრენინგების სერია ეთიკა და ანგარიშვალდებულება საჯარო სამსახურში. ხოლო ამ საპილოტე ხუთ ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც პროექტის ფარგლებში შეერჩა, სამოქალაქო ჩართულობის კომიტეტის წევრები, რომლების თემა შეერჩია, გაეცნენ აა შეხოდრებისა და მგვალი მაგიდების საშუალებით მუნიციპალური სერვისების და ბიუჯეტირების შესახებ კანონს ასევე პრაქტიკაში განახორციელეს სავაჯიშოების საშუალებით. საბოლოო მიზანი არის ჩვენი რომ საჯარო მოხელთა და მოქალაქეებს შორის მოხდეს კოლეგიალური ურთიერთობის ჩამოყალიბება, ასევე გაიზარდოს მოქალაქეთა ინფორმირებულობის დონე, რადგან ინფორმირებული საზოგადოება ძლიერი საზოგადოება, რომელიც მუნიციპალიტეტთან ერთად ინაწილებს პასუხისგებლობას საკუთარ თემში.